ngambara ing awang ngawang monggo mbak menu kangelangut bebasan tanpa tak tungkul ngumbar gagasan sak temati nawa nyimpi ah alhamdulillah mbak Menung nggih mas nggih jan seneng sakit sowan dalemipun Pak Surono. Pak Surono. Dan Mbak Menuk. Nadian Radi mendung mendung asep ah, mboten napa-napa nggih. Mbak Menuk iki agemane serba berlian. Wah, jan eh, giwang. Eh, eh, giwang berlian. Kalung berlian. Wah, andeke kalung berbusa. Kok berbusa ta? Lah ya tegese bar diumbah kumbahan. <laughs> kumbahan eh. ngono to. Ya ora apa-apa to, Mas. Eh. Timbangane ora tinggoni. Ora timbang nyimut ya apa. Kok terus nyimut lho. Bebles gak becaji. Sampean kok karo bojonom kaya ngono, mbok ora kaya ngono kuwi. Lah wingi nesu tak sampe. Lah ngapa? Wingi nesu. Lah ngopo? Lah ngapa ngeteri sarapan esuk luwe ora elok nang tegalan lho kok jam 11 lagi teri. Lah witik nek wong lagi repot. Saking anet kandak cek tak sampirke galengan. Sapa Bujuku nyimut. Lah ngopo kok Mbak samperke? Kawane lingirin. Oh ngono to. Mula ya diweling nek wayah sarapan ki ya esuk oh, ora jam 11. Sopo Mas? Ojo. Sopo? Karang Taruna iki lho. Oh, oh sing okay. disuting apa-apa wong atase mung gawa tepak kok golek sempatan. Ya ora apa. Mlaku kok kene ling alun-alun saja. Lah wong ya pengen disuting kok ya. Lah seneng rene to Mas. No, tak sedakohke. apa dikawa memburi gue arisan bareng-bareng sopo sih bisa dakoknya sopo suarane oh tak kira nah. sopo monggo jeng hai tenan ya sari. ya.